Пересолить не боимся, потому что рис очень много возьмет соли. А мясо, наоборот, должно быть вкусным. Недосоленное мясо – это хуже крови. освобождаем просто сейчас, туда будет тесто подать, чтобы создать Килограмм риса промывается как минимум 7-6, а то и 8 раз, чтобы водичка стала прозрачной, не мутной. В этом случае рис то, что надо. Рис не должен крошиться. Рис вода должна покрывать на в общем, так лучше с водом будем заливать. играться, играться с пловом. Мы что делаем? Мы немножко его тормошим, чтобы он не слеживался. И скребаем его к центру. Ровно через 3 минутки все покипит. И мы будем делать вот так обратно. Да. Ну это вот меня так учил вот. Он из Узбекистана, но он русский, но он делал просто сногсшибательный плов. Он меня учил еще зубчик тягу. Это чтобы дышал и водичка сильнее выкипала. Быстрее, чтобы она не сделала слишком разванистой. Вот так. Да, вот. И вот сейчас оно должно закипеть. Круглый краснодарский. Никаких вот пропаренных, обычных краснодарский круглый. делаю горочку, а после этого закрываю. Угу. И когда полностью рис, ну там есть тоже свой нюанс. Обычно это 25 минут горочку так отправлю. Водичка стала практически вот минимальной по полу. Это больше масла, чем вода. Все, мы теперь красиво присыпаем воду. Чепурим. Рис, чтобы вот это дошел. Иногда а сверху чуть-чуть еще вот сыроват. Вот так берем с одного места и перекладываем на это же. Буквально три... Но ну, у нас все готово. Это я просто сейчас показываю, какой вариант выхода бывает. Если вот так случается, что уже воду ни в коем случае ничего добавлять уже нельзя. Вот так переворачиваем, даем 5 минут. Наш плов готов.